शाहरुख खान बीते कई सालों से बॉलीवुड में राज कर रहे हैं उनकी बेटी सुहाना खान भी एक्ट्रेस बनना चाहती है फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बताया कि बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले सुहाना को कुछ सालों की ट्रेनिंग की ज़रूरत है फिलहाल वो लंदन में थिएटर कर रही है उम्मीद है कि वो जल्द ही अमेरिका शिफ्ट होगी इसके साथ ही शाहरुख ने खुलासा किया कि वे फिल्म जीरो में सुहाना खान असिस्टेंट डायरेक्टर थी